ești al meu tată și mă simt iubit. M-ai adus la future. își trăiești tu. Doamne, și te iubesc. Mai crescut Iisuse, pentru slava ta, ai pus împărăția în inima mea. Viața mea e o sărbătoare, căci tu mai ales.